おおおおえい、ー、やかましはいいお前うるそうって寝てられへんやないかい誰か止めんかい誰かやかましのうるさいボンゴ 言うてわいな大体なここに泊まり込んだボンが自主トレする言うかられもうトレーニングに行ったボング 这。 まだ8時だボンゴもう一度やるボンゴはーいまあ、い今のはおならボムだ真面目にやるボンゴやってるよ緊張感が足りないボンゴ緊張したらおしっこ漏れちゃうじゃんあいけいけたんだボンゴ えひげひげやっちゅうねんおひげひげ団いくぞわあ、待てよこれ待てシロボンダメダメだボンゴもっとよく狙うボンゴよしまたんかい悪いなんでわいが的にならなあかんのやこれあれゴングシロボンボンもぶつけるボンゴ ヒゲヒゲなんだボンゴヒゲヒゲって何やらせんくらいシロボンのために的になるボンゴお前がなってみいちゅうねんシロボンに早く一人前のボンバーマンになってほしくないのかボンゴそそりゃなってほしいわいじゃあそういうことだボンゴおおわわわわわかったわいわいもとこややったるでーあーちょちょこれはやっぱりつらいなちょっと 記念撮影みたいなれね敵と味方を素早く見抜く訓練だボンゴどんな動くものにも当てられるようにする訓練だボンゴうわ、ついてる敵は地上だけじゃないボンゴ どれが韓国かわかんないよまだまだ特訓はこれからだもんをやめてくれそこはあかんでそこはあかんちゅうでそこはそこはやめてくれちゅうできいな クボンゴ自分でゴミに出された方がマシって言ったんだボンゴダメだよダンクを追いかけるんだ、うん、もしかしてコスモジェッタを発信させたかっただけボンゴゴミはとても癖で分別されて処分されるボンゴ システムオールグリーンコンテナセレクトマリンジェッターだボンゴ ミでなくて分別ゴミですそんなことはどちらでもいいのです早く取り戻してきなさい、えー、こないなことになったもボンゴのせいや はわいこのまま捨てられて宇宙の星の一つになってしまおうかなシロボンってば自主トレが終わってから店を手伝うって言ってたくせにどこでサボってんのよでもルーイがいればシロボンいなくてもいいかも もっとちゃんと飛ぶボンゴだって僕 ティッシュティッシュ事件発生かあんたもジェッターズに入るシボンより役に立ちそうルイお手もくせにがるわジェッターズ出動ね できるえどうしてだってコスモジッターがないんじゃもん、ゴミはもっと沖の処理工場で分解されるボンゴじゃあマリンジェッターだねだから持ってきてるボンゴ ボンがなんでこんなことをしないといけないボンゴ でこんなところにいるボンゴ宇宙に一つしかないものを捨てちゃったんじゃないまさかそこまで間抜けじゃないボンゴ慌てて行っちゃったよ当たりだったみたいだボンゴはい僕シロボンシロボンどこにいるのよコスモジェッターが誰かに盗まれ 艇まで操縦してきたのすごいでしょ何考えてるんだ、だってガグがゴミと一緒に連れてかれちゃったんだもんだからって無断で発信させちゃダメでしょえドクターアイの枕元にメモ置いといたよえさっき鼻かんじゃったとにかく さっさと玩具を探して戻ってらっしゃいいいわねはい静かやなわいこのままここで朽ちてゴミと一緒になってしまうんやろか。 はははふん人生って虚しいもんやなってわい人間やないやろお母ちゃんってわいにお母ちゃんおらへんちゅうねん今度生まれ変わったらヒゲヒゲ団に入るかヒゲヒゲ誰か突っ込んでくれヒゲヒゲ 成果を見せるもん見えた見えないおいやいやいなんでわいこんなもんんねんやつらこいつを狙っとんのか こわーどどあんどどどどどわどどわおいしいやや囲まれてるわっほっンキーシロボン探しに来てくれたんかいありがとう ななななななおちょちょちょ落ちる落ちる落ちるこれ助けてくれ落ちる落ちるああちょっとアホかそんな来たら崩れるやないかあかんあかんぜわかった にならない奴らですなドクターメカードまあ最初から当てにはしていませんでしたがねしかしこの合体ボンバーマン生存マシンさえあればいでよ合体ボンバー ンバ宇宙に一つしかない香水を拾ってきなさいはい任せてうんくっさバンゴあれンゴああかんもう動けん。 こんなことやったらボンゴにいじり倒されとった方が幸せやったなひげひげ飛ばすないそこはミント 玩具も宇宙に一つしかないボング

けるヒロボン頑張るボングあはでもボムを投げても返されちゃうよソニックボンバースペシャル何かいい方法はないかボングハッスルハッスルそうやボンゴワイをするんやえ何こそこそ話してるの 一からよーまたんかい あのなボンゴわいちょっと気がついたんやけどななんだボンゴファイヤーボームこれってわいらも一緒に吹っ飛ぶっちゅうことちゃうやろかなあああかんボンゴ trong mà chơi à. Bọn tôi mấy cái bọn bọn ガラボンゴあんな別にワイヤーのうてもマリンジェッターには腕ついとるじゃないかいあ気がつかなかったボンゴああもう実家に帰らしてもらいますないないない一体何してたのよあごめんなさいこんな時にヒゲヒゲ団が現れたらどうするのあんた何考えてんのよあのこれ た会いたいあんた全然ジェッターズの一員としての自覚が足りないのよラーメン屋の仕事だってサボるしまあちょっとやる気出さないとうやだ何よこんなにあいわかんないボンゴ長いことゴミの中におったからなあらいいもの持ってるじゃないあ、うん、素敵な香り、うん、焼いてしボンゴ それ宇宙に一つしかない香水やえー、ルイ 思ったらすっごく臭かったんだもんさあ次回はドリルジェッターで地底探検ワクワクドキドキ胸を踊る大冒険第5話地底555近所の星から宇宙の果てまで